бисмиллахи рахманир рахим ұстаз мен бір жыл мұрын бір іште қылбайым деп аллаға қасам ант ішкемін айлам жоқ болып қал, қасамды бұзып қойдым қорқып жатам ұстаз шариатта үкімі қандай егер де антты қасамды бұзған болсаңыз он кембағалдың құрсағын тойғызасыз эрте менен жана кечте кафарат деп коет он кем багал оно болсун ошо эрте мененкиси онду берип кечкисин башка онго берсең анда болбой калат ошо бир кем багалды эрте менен кеч курсагындай болуш керек ошол өзгөрбөсүн да а мындай кылсаңыз болот мейли бүгүн эрте менен тамак бердиңиз онону эртеге ошол онону дагы эрте менен берсеңиз мейли эгерде бул онону тамак бергенге сиздин күчүңүз жетпесе үзгүлтүксүз үш күн ораза кармайсыз Бұл каффара каффара эстегенде ант боюнча айтып коеюн туғандар. кем багалдарга болсун алар жамааттын арасында өзінің байлары болсо өтпей калат муктаждарга гана болсун муктаждарга кем он ант боюнча туугандар маселе алланын атына ғана ант ичилет ошого гана каффара болот нан ұрсын да пананча құдай еме атым эле кабаға түнгі күндүзгө жок алланын атына ғана ант ичилет өзү алладан башка пайгамбарга дагы ант ичилбейт албетте курани каримге ант ичсе уламалар берген анткени Құрандағы, бұл алланын сыфаты деген ошол себептен мен гүл э, көп өстүрөм гүл зикир чалат дейт гүл өстүргөн кишинин атынан ошол чынбы дейт машалла жакшы кандайдыр бир пайдалуу нерсе болуп атат кандай гана жакшы иш кылбаңыз алла таала аны билет кыпындай жакшы иш кылсаңыз соого сизге тиет албетте дүйнө жүзүндөгү баардык нерсе гүл го бул жандуу таштар алла тааланын зикирин кылат таштар кесектер құмдар толыр алланың зікірі қылады туғандар а пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар сахи бұхариде дағы сахи муслимде дағы келеді ма мин муслимин қандай ғана мұсылман адам язрау зараан бір егін еге тұрған болса қандай егін аны айтқан да жоқ ғарсан же бир дарак көчөт эге турган минху ага ау деди соң андан бір инсан жесе же бир чымчык жесе ба? илля кана лаху бихи садақа» аға садақа болот экен ушулай Садақа болот экен демек сіз мейлі көчөт дарақ егіңіз же болмаса дан егіңіз чөп гүл қандай болбасын андан бір инсан пайдаланса же болбосо бір қанатты пайдаланса сөзсіз сізге садақаны сол жазылады екен да ошон үчүн жашылдандырып жүрүш керек экен эгип жүрүш керек экен сөзсүз өзүңүз пайдаланбасаңыздар кыжалат болбоңуз башка пайдаланса сизге сооп жазыла берет жада калса риваяттарда келет сиз бир жакшы эгин эктиңиз эле макулбу ошондон ууру келип уурдаса дагы сизге сооп жазылат ууру келип уурдаса сизге сооп жазылат ага күнөө жазылат даруз экти эле дейт уурдап кетти дейт ага күнөө жазылат сизге садаканын сообу жазыла берет жүгөрү кандай гана нерсе экпеңиз сизге ал жерде бир айбан жеп кетсе деле садака жазылат кыжаалат болбоң э, тигини уйу кирип кетти анан мунун кою кирип кетти момун жеп қойды деп эчтеке эмес аны жыға чаппай акырын айдап шығарып қойыңыз менің күйөөм чет мамлекеттерге барып іштеп келейін дейді. мен болсо кыргызстанда эле иштеп балдарга тарбия берип мээрим төгүп кетпей эле мээрим төгүп кетпей эле койсобу деп ойлойм балдарыбыз кичинекей күйөөм болсо балдар чоңойгучакты иштеп келейин дейт кеңеш берип коюңузчу ең жақсысы барбай қойған жақсы мен ашығын айтайын бактылуулуктун белгілерінен бір белгі ырыскыңыз өзіңіздің мамлекетиңизде беріліп атса ошо да бұл да бактылуулуктун бир белгиси эгерде ушунчалык эле зарыл мұқтаж қарыз болып қалды, барып келбесе болбой қалды, мейлі, анда бул жакта амалын деп, анан барсын ал жерге барып күнөөгө аралашып кетпесін мынау жерде кішкене амалын бекемдеп намазын бекемдеп иманын деп анан мейлі ошондо дагы өтө узак эмес максимум алты ай төрт ай эң жакшы төрт ай ага чейин мына командировкасы бир ай эки ай үч ай эгерде ал жактан жакшы иштеп алып калып тияк бияк болуп кала турган болсо бала чакасын алып барсын болбойт деген аялы менен ошону карагыла жалгыз болбосун бүгүн фитнанын доору бала шағаң бұяққа таштап сен тияқта жүріп сен не қылып жатқаның белгісіз бұл не қылып жатқаны белгісіз үй бүлө қана үй бүлө анда э үй бүлө ал ақшаның аты емес та үй бүлө бұйымдың аты емес үй бүлө деген ақша доллар аның аты үй бүлө деп айтпайды аны нәрсе киім деп туған бір палатканың ішінде жашаса дағы еркесі менен аялы мына үй бүлө сарайда жашабай эле койсун машине айдабай эле жөө эле жүрсүн эшек минип алса деле ушул үй бүлө бул бакыт нерселерде жок туган күйөөсү менен аялынын ортосунда укук бири бирин сыйлаган бири бирин жакшы көргөн бири бирине боорукер бири биринин ыйманын сактаган ошон үчүн мынандайлар мындай суроолор өтө көп баарына ушул дамылдай эгерде эркек аялына жакшы мамиле кылбаганы қылбағанынан көңілі қалып кетіп қалған болса бирок күйөөсү талақ бербей аткан болсо эмне кылыш керек күйөөсү менен жашағысы келбей атат төрт айдан кейін талак түшөбү ушул суроого жооп берип коюңузчу жок төрт айдан кийин эмесми бул төрт жылдан кийин деле талак түшпөйт өзү бирок эгерде жашагысы келбей турган чечип калган болсо жөндөн жөн эле талагын бербей зулумдук кылбасын талагын берип бошотуп койсун болду жашабай турган болуп чечилип калдыбы аны жөн эле илип коюп ошонун күнөөсүн сен мойнуңа ала бересиң андан көрө бир талагын берип коюп бошотуп кой болду ал иддасын күтүп башкага турмушка чыга берсин сен башка аял алып ал өзү буга жетпеш керек эле жарашыш керек эле ынтымак менен кечириш керек эле эми таптакыр болбосо анда мына мен бишкекте иштейм ар выходнойдо келип жүрөм таксырым намазды касыр окуу деди бирок кээде он беш күндөн ашық ке, ашық келе албай қалам ошондо намазды толук окуймун бу ниетим шарды убактылуу эле иштейм касырда сүннөттөр толук окулабы рахмат эгерде он беш күндө он беш күн туруп он беш күндүн ичинде кайра кете турган болсоңор касыр окуйсуңар жок мен он беш күн турам деп калсаңыз анда ошол эле келген күндөн баштап толук окуйсуз қасыр оқығанда дағы қасыр оқығанда дағы сүннеттерді оқисыз толық оқисыз а мындай мәселе болып қалады да бір жұмаға келді эле он күнге келді эле дагы он күндөн кейін же бір жумадан кейін чозулуп кетті да дагы бир жумага болду касыр окуй берет бул эки жылга созылса дагы ушундай касыр окуй берет түшүндүңүзбү бир жумада жұмада бүтөт бир жумада ишим бүтөт бир жумада жұмада менен кетем деп атат да ал окуй береді касыр москваға барды он күнде ішім бітеді деді он күнде бүтпей қалды эми бир жумада иш бітеді, дағы бир жумада иш бітеді дей берді, бүтпөй атат ушу бүтпөй атканы төрт беш ай өтүп кетти касыр окуй берет түшүндүңүздөрбү эгерде айтса тиги э жок сиздики бир жумада эмес уже он беш күндөн кийин бүтө турган болду ошол замат толық оқиды. иә бара тұрған жеринде он күн жүрөт неде жолда қасыр оқиды Жолды қасыр оқиды барғаннан кейін толық оқиды түсіндіңіздер а қасырды қантіп оқиды қасыр дегені қысқарту ал қандай төрт рекеттіні екі рекет қылып оқисыз да екі рекет бағымдатты сүннөтті фарызын оқытпайсыз ба ошондой эле окуйт пешимдики асырдыкы куптандыкы мен бир жолу түшүмө пайгамбарыбызды көрдүм машаалла мубарак болсун дагы жанында не дейт tanışlarım cürdü. Isıkla cedim deyip. Isıkla maşallah ırıskı. Acığa tüşümde vardım. İçine girip appak sütkü okşoş damdu bir susunduk içtim. Tüşümde çeşmene beriniz. Süt öze ilim. Appak sütkü okşoş bolsa ilimge okşoş kendinden. da. Bizde cin kirip ketip чыкпай жатады ұстаз жин чыгарууга кімге кайрылабыз кеңесіңізді беріңіз суранабыз мынау московский ә, э, көчө московский гоголе центральный мечитте жинологдор бар ошол жерге барсаңыз құда қаласа жакшылап оқып береді буюрса же болбосо емеден немеге барып дагы мынау баха менен көтерілгеніңізде эме бар сунна сенна деп коет медицинский центр ал жерде да жинологдор бар оқиды да жинолог деген түсінікті да жаңа жаңа термин кірді өзі жоқ ушундай өзі факультетти да киргизиш керек немеге окуу жайларгачы жазы көбөйүп атпайбы э бул күлкү эмес таксыр э а бул мына эме эмне деп коет узи музи мыналар анализ эчтеке чыгара албайт муну менин кызымдын аты бахира біз бұл ысымды мұсылман балдарға ат қою деген кітептен алып қойған елек өмір баяны кітептен бахира деген христиандардың кешілі деп оқыған елем ошондон бері бұл ысым ойлондырып келет. атын өзгөртөмбү же ушул ысымда кала береби жооп берип коюңузчу алла ыраазы болсун бахира деп өзі ха менен айтыла турган болсо бул жарқыраған деген маанини білдіреді бахира емес бахира бахира жарқыраған депші блестит еткен свет еткен ушундайды айтат да атаканты кечилди кандай атын билбейм а кечилдини өзүмдүн эжем энем экен өзүмдүн энем кичинемде шартка байланыштуу мени чоң энемдин колуна калтырып эжемди алып чет өлкөгө кеткен эле ошондон бери мени караган эмес бирок мен ишенем жүрөгүндө мени көтөрүп жүргөнүнө азыр жардам берип турат чоң энемди өзүмдүн энемди экөөнү тең жакшы көрөм азыр экөө тең мени мен менен жаша деп чакырышат кимисин көбүрөөк кызмат кылышым керек экөөнү тең эле кызмат кыла бериңиз бирок эми кандай болбосун өзүңүздүн энеңиз эне да баары бир эми убагында түшүнбөстүк болуп же тиякта тиякта көр дүйнө деп таштап кетіп қалды қарабай қойды азыр эми жакшы мамиле кылып жардам берсе экөөнө тең эле тең эле мамиле кыла берем кээде ага чоңойне дагы ошо өстүрүп чоңойтуп койгондон кийин ал деле жүрөгү оорубасын ушуну ымыркайын да чоңойттум эле деп ыя сакалга кайсы убакта хилал кылса болот узундугу канча болуусу керек бир уч деп айтылынат абдулла ибн умар разиаллаху бир уч ушул сүннөт боюнча бир уч а хилал мындай тәрат алып жатқаныңызда мыналарды қайды еме қыласыз дағы суны беруші алып мына төмен мындай мынау мындай қылады астынан ана мындай қылып қояды мына хилаль қояды шы түсінікті ана бір су қояды дағы үстіне мындай қылып кіргізіп қояды аралатып қояды деген сөз да қолдорды аралап қойыш керек манжаларды аралап қойыш керек ортасында құрғақ жер қалып керек тақсырлар мыналардың ортасында құрғақ жер пұт тұқында көбінше қалып қалады шұпалақта чатақ болады ал құрғақ жер болып қалса дәрат толық болмайды дәрат болғаннан кейін намаз болмайды жөн окуп жүрө беребиз жарым саат намаз дараты жок эле ура бияктан ясин шарифти баштап алған анда болбойт ага вот ошон үчүн иншалла буга серьезно караш керек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам вайлул акаб деген ай мына томун деп коебузбу томук томуктун аркасында көбүнчө суу жетпей калат мындай адамдар мындай үстүртө мындай кылып кетет а бул кичине дөң да нар жагына ошо жакшы ышкалап коюш керек манжалардың арасы халалі ә, ошон үчүн от араласын деген сөз келет от араласын деген жаман сөз тозоктун оту араласын деген сөз ошон үчүн манжалар жактан сөзсүз мына кургак жер калбаш керек ошолордун арасында сакалдын халалы дагы бар мындай кылып аралатуу деген сөз да ә, устаз менин кичүү аялымдын кайнатам алып кетип калган эмнеге деп себебин сурасам атам той кылам кудага чакырам дептир қана деп сұрап жатады атаңа жана қайнатаға шарият айтылбайт екен айта албайт екенсің қайнатам өзі көп жылдан бері айылда имам еле шарият жөнүндө сөз қылсаң сен мага үйрөтөсүңбү деп жатады. атама кудаңар менен сүйлешіңіз сізді күтіп жатады деп айта албай қойды не кылайын эми мен айта албай дуа қылыңыз анан кийин жакшы бир айта тұрған сіздің абаларыңыз бардыр ошолор айтсын де сіз уялсаңыз қаза намаздарды әрбір намаздан кейін азан айтпай или қомат айтып оқыса болады болады қаза намаздарды оқи беріш керек тезірек қаза намазды оқыш керек қаза көп болса қомат дағы айтпай эле оқи беріңіз қомат айту сүннет азан айту сүннет қазаны оқыш фарыз кімнің мойнында көбірек болса қомат азандың орны кеткен уақыттың орнына қазаға кете беріңіз а өзгөчө эгерде сіз мешітте оқи тұрған болсаңыз қомат айтпай оқыңыз күнөө күнөөнү көрсөтүү да күнөө түшүнүктүбү а үйүңүздө окусаңыз мейли коомат менен окуңуз сен азыр дедиңиз кайсы намазды коомат окуду аркаңызда бирөө ыктыда кылып алышы мүмкүн болбосо мындай карады да кайра коомат туруп эле кайра коомат айтып атат че то буну күнөөнү кайра көрсөтөт алымдар алымдар тыюу салган буга алымдар тыюу салган күнөөнү көрсөтүү дагы күнөө деген каза намазда эле ниет кылып жашоомдогу эң алгачкы каза намазды окуганга ниет кылдым багамдат болсо багамдатты кошосуз шам болса шам түсінікті сажда сәждә сахвада жалғыз оқығанда бір жаққа еле салам бересіз ооба қандай ол болсын бір жаққа салам бересіз екі сәждә жаңылыш сәждәсі сәждә сах деп қояды үйленейін дедім еле мен жақтырған қыз арша бешікте оқиды илимдүү қыз бізде илім жоқ истихара намазын оқып түшімді ошол қызға үйленіп атыптырмын илимдүү қызды алыш үшін сөзсіз илимдүү болуш керекпи кеңешіңізді беришин эми мындай да фарзы айынды билиш керек фарзы кифая о фарзы айын деген мындай әр бирибиз мисалы иман этикат жағынан ақида боюнча илимди алышыбыз керек намаздын даараттын ар беребиз бул фарзы айын илимдер макулбу орозо боюнча ушуларды мисалы намаз дұрыс бола тұрған деңгейде құранды жаттоо фарз айын бул тажид менен окуу ушунча илимди алуу баарыбызга мойнубузга милдеттүү фарзи кифая дейт мысалы ана беш жыл он жыл оқығандарды ана карап ал жерде бир айылда бирөө болсо ошо жетиштүү баары фих мәсәлә тияк бияктардын баарын тарыхын окуган бирөө эле жетиштүү болот фарзи кифая башкалар деле окуса деле мейли боло берет No Her bir Müslüman, erkek, ayal, çoğun, kichine, karı, jash sözsüz farz ayn biz o'ziga tiyishli aqida, iymon bo'yicha masalalarimiz, ibodat meseleleri, muomala meseleleri, munuz masalalari, oldi berdi masalalari, yurish turish, yashovtiruvchilik o'sha farz aynga tiyishli biz bilishimiz kerak. Ha, İslam'da beş farz var deymiz. Ha, imanda altı gede 7 deymiz. Masalan, 7 farz altı 6 бұларды беришет жакшылыкка чакыруу жамандықтан қайтару деген хайз нифас бойынша деп айтабыз ыя иә. булардын баары фарздарды биз билбесек болбойт да илимде деп а егер ошончо болсо ал ала турган кыз мисалы куранды жаттап алган а сен жаттайын десең кыямат болбойбу оны качан жаттайсың сен туурабы <laughs> эчтеке эмес кудайым берди белек алыңыз алима кызды хафиза кызды алсаңыз кандай бакыт бирок ошого карап ушуну сыйлап неме кылыш керек да анан ал жағында еске алыш керек так килемдерди жайнамаздарды кайсыл көпчүлүк адамдар жасашат айрым мечитте жайнамаздарда жаныбарлардын сүрөтү түшүрүлгөн менде мындай ой бар жөөттөрбү курайыштарбы ә, же бир башка уруулар атайлап жасашабы деген ой туулуп себеби окуп жатканда пикирлер чачырайын тура ең жақсысы однотонный жайнамазчы бир бір мынандай эле болуш керек да бир түстүү жайнамаздыкы мейли кандай гана түс болсун айырмасы жок эң жакшы туура айтасыз мына айтып атканы кээ бир жерде мындай оймолор барго мындай карасаң көз каш күлүп атканга окшой берет да адамды пикирин чачыратат тияка бияка бурат да тумшук болуп ар кандай болуп калат мүмкін ушул дагы бир кандайдыр калп эле кооздук кылып атайы мусулмандардын кичине ә, таваджух деп коет көңүлүн кайтаруу буруу максатында жасалганбы алла билет бирок эң жакшысы биз өзүбүз окуган жерди жаап эле коелу ал жагын сиз досормал бар го платочка ошол жерге коюп коюңуз дагы аллаху акбар окуй бериң эми эми баардык мечиттен муну алып чыгара албайбыз да эми кандай ошон үчүн үйдө болсо жакшысы болсо машалла однотонный болуп коюңуз менин аялым хижап оронуп намаз оқуын деп жатат. медреседеги башка кайсыл жерде сабак алса болот қайсыл мечиттерде аялдарга тәлімдер болуп жатканын айтып бериңизчи мен азырынча билбейт экенмин азыр қайсы мечиттерде тәлімдер болуп атканын албетте үйлөрдө болчу сураштырышыңыз керек Устаз тахажуд намазында суджудқа түшкөндө кантип дуа қылса болот. өзүбүз эмне муктаж болгон нерсени сураса болобу же болбосо атайын дуа жаттап айту керек пе намазда туғандар ішінде біріншісі араб емес сөзменен дуа қылса болмайды екіншісі құран хадисте айтылған ғана дуаны оқыса болады башқа дуа болмайды түсінікті ме ошон үчүн сөзсүз намаздын ичинде көбүнчө эки сажданын ортосунда аллаху магфирли вархамни ва афини варзухни важбурни вахдини варфани деген дуалар бар ал мені жаттаңыз жақсы анан ең улуу дубаны айтайынбы ал субхана роббиан аля андан өткөн улуу дуба жок субхана роббиан аля эң улуу дуба тууган албетте иншалла намаздан кийин чыккандан кийин дуа кыла бериңиз кандай кааласаңыз анда сурай бериңиз дүнүйө дагы сураңыз ырыскы дагы сураңыз бала дагы сураңыз жеңиш дагы сураңыз баардыгы сурай ұстаз менің келіншегімдің башы көптен бері ауырып қанша көрініп дарыланса дағы жақсы болбой жатат Емне кеңеш бере аласыз сізден дағы сұрасаң оқытыңыз оқытыңыз дем салдырыңыз жақсы болып кетеді иншалла күйеуім екеуіміз көп ұрышабыз маңа мас абалында талақ берген мені көрсе эле урушуп баштайт саңа нааразымын дейт дей берет ал нааразы болсо бейишке кирбей каламбы же некені жаңыртып койсокпу дейді егер де талақ қараңыз бұл талақ ойыншық емес әрбір еркектің аялына үш талақ бергенге құқығы болады андан кейін бүтті үштен кейін жоқ талақтың максимум үші болды ошон үчүн мындай маселеде сиздер сөзсүз фатва бөлүмүнө кайрылып эмне деп айткан кандай деп айткан тактагыла эгерде бир талак берген болсо талактар өзгөрүп турат ал жакта ә, талак болсо ражи деп коет талақ байина деп қояды мұғалләза деп қояды түрлері бар әр сөздікінде кейде ниет болады кейде ниет болбайды кейде киная болады жана башқа болады ошон үчүн сөзсүз сүйлөшүп никеңер барбы жокпу тактап алгыла эгерде никеңер жок болсо кайда кайтарасыңар жаңылайсыңар эгерде үч болуп калган болсо анда таптакыр болбойт бунун баардыгы өзүңөр барышыңар керек албетте эгерде мен сенен нааразымын эле дей бере турган болсо кээде кээ бир адамдар жөндөн жөн эле нааразымын дей берет анын эчтеке болбойт ал сен егерде жаман іш кылып ошондо нааразымын десе ошол орундуу да тогузунчу класста балам бар иштетсек болобу россияга кетирип атасы жөнөтүп жатат мен каалабай жатам болбойт э тогуз жашар тогузунчу класста балаң кантип жөнөтсүн ал жака барып кандай кордукту көрүп атат мына ал жерде жакшы билим бергиле жакшы тарбия кылгыла ушул жерде тогузунчу класспы азыр кудай кааласа кесиптик немени бергиле эгерде ошону жөн эле талаага кетире бербеш керек бізді ептеп бақсын деп әле мынау тияқтан кетіріп ақша тапсын деп эле құда қаласа рызқын алла тағала береді қырғызстанда деле жақсы иштесе бүгүнкү күндө альхамдулилля ачкадан эч ким өлбөйт эң жакшысы тиги тогузунчу класс жаш бала ал жерге барып азыр канча адам өлүп келип атат груз эки жүз мынандай канча кыздар кетип эмне гана бузулуп атат талаа күнөөнүн океаны күнөөнүн океаны анан көрө кудайга шүгүр мынакей бул жердеги кандай немелер бар менің қайненем жақсы киши бирок мені жаман жеримди көріп қалса эле туғандарына ата енеме жамандай берет эмне кылсам болот жаман жақсы эмне жаман жеримди көріп қалса е жаман жериңизди көрсөтпөңүз да ошо менен маселе бүттү туурабы пайгамбарыбыз айтканда иттаку жала жабыла турган жерден да сактангыла дейт да сен ал күнәні қылып эле турасың бирок ошо күнөөгө күмөң кете турган жерге эмне үчүн туруп алдың эмне жерге ошончо ошол жерге туруп алдың мына ошондой жерден дагы сактанышыбыз керек экен да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жубайы менен турат эле эки сахаба өтүп баратат эле эле алар көрүп калды өтүп эле пайгамбар эй экөөң токто деди токто деди бул паланча менин жубайым деди анан ол я расулалла я расул эми бизди кантип эле депчи жок дедим шайтан иштеп коет деди силерге жаман күмөн салып коет деди ошончо айтып коеюн анан булар экөө айтат ушундай кыял келди эле дейт кыял келди эле а пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо заранее айтпаганда ал экөө бактысыз болуп жок болуп кетмек эмне үчүн пайгамбарга жаман күмөн сүрө ох имандан ажыра да биз мисалы мындай да мұсылман адамға жаман күмәнсіреген арам мұсылман адамға жаман күмәнсіреген не екен арам алла құранда хужрат сурасында айтады аману ичтанибу касира минаддан инне баддан исм ей имандылар сіздер сақтанғыла жаман күмәнден сақтанғыла кейбір жаман күмәндер бұл күнә болады жаман сүрөгөн эми бул мусулманга жаман күмөнсүрөгөн арам болуп атса пайгамбаргачы уламалар аалымдар айтат имандан ажырайт дейт пайгамбарга ким жаман ошон үчүн пайгамбар сразу айтып койду буну кудай сактасын имандан ажырап калбасын деп өтүп кетпесин деп мейли күйөөм четке иштегени кетип жатат кичине карызыбыз бар эле ошондон кутула кутулууга мастуратын таштап кеткен туурабы эми орто кеңеш эле жакшынакай эми эми чындап эле бир жагынан азыр четте жакшы жумуш болгон болсо таап эртерээк келсин болбосо тиякта силерди алып барсын чачты күйгүзүүгө болобу чачты күйгүзсө болбойт денеден чыккан эрежени угуп алгыла денеден чыккан баардык нерсени көмүш керек тырмак болобу чач болобу кээде кол кесилип кетет жана башка көмүлүш керек макулбу көмүлүш керек анан кээ бир жерде эми аргасыз баягы неме болуп кетпесин деп өрттөп беришет го өрттөп бергенде деле кичине ижазат уруксаты берилгени бар бирок жөндөн жөн үзүрсүз зарылчылыксыз өртөөгө болбойт даарат өтөбү дейт эми даарат өтөт абдусамат абдужалил деген балдардын аттарын жалил самат деп чакырса күнөө эмеспи жок эгерде сомат со сот менен мим анан дал сомад ушундай дей турган болсо күнөө күнөө бул егер самат дей салған болса күнә емес ал а жәлел жәлел деп айтсаңыздар болады ата енем оор абалда жүрүшөт суранам жолугуп насаатыңызды айтып коесузбу бир жыл болду баласынан байкемден ажыраганбыз дагы эле өзүнө келише элек мүмкүн болсо макул десеңиз алып келейин сизден сураныч телефон жана дуагы байкеме дуа кылып коюңуз алла ким намазбек уулу урмат алла рахматын алып жайын жаннаттан кылсын караңыздар тақсадар мусулмандар кайгы үч күн канча күн үч күн андан кийинки кайгы оору алгандан кийин кайгыра бере турган болсоң өзүн өзүн оорутат да эми баары тирилип келбейт да көздөн кан чыкса деле келбейт да мусулмандын этикаты ишеними бар кандай Біз иншаалла яума yecma'ukumul yevmil cem яума yecma'ukum liyevmil cem алла құранда айтады біз сілерді топтой турган күндө баарыңар топтойбуз дейт мусулман ыймандуу болсо бейиште бирге болот баары бир каякта болот экен ал бірінші кетті біздер кетеміз бізден кейінгілер деле кетеді ешкім қалмайды бұл дүниеде кім ким пайғамбарлар кетті кетти матаннас хаттан амбия пайгамбарлар өтүп кетти пайгамбарлардын пайгамбары мухаммад алейхисалам иннака майитун ай мұхаммад сен де бұл дүниемен қоштасасың біз жөніне кетеміз де ошон үчүн кайгырбай койбойбуз кайгы бар жаныңдан жакыныңдан ажырап атасың жүрөк кайгырат көздөн жаш чыгат бирок ушу кантип эле бир жылга чейин мындай болбойт да хорошо алла ыраазы болсун убакыт да болуп калды окшойт калгандарын иншалла буюрса кийинки сабакта سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين